Δραμινογνωσία 2016. Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, ο Δήμος Δράμας και οι φορείς του νομού σας προσκαλούν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε ένα ταξίδι με εικόνες, αρώματα, γεύσεις και μουσική. Δραμινογνωσία 2016. 23 με 29 Μαΐου. Σας περιμένουμε.